Ini dua Eh, ratan kan lo, ratan. Oke, mulai di sini, Macet, macet, macet lalu lintas. เอาไปไนเเอาไปไน่เองไปเนเเตะ Aku Mbak, kalian kanji? Yes.